Olá, eu sou a amiguinha Mauro. Eu tenho quantos anos? Três? Três anos. E olha só. Essa é a fraldinha? É, da Sarinha. E tem umas borboletinhas, docinha, borboletinha, adesivo e tudo isso. E eu vou mostrar pra vocês. Salei. Sai. Sai, Salei. E tem uma laranja de limão. É o suco, é? É. E vou mostrar pra vocês. Olha, olha esse aqui é... Esse aqui é roxo. É, o cabelo dela é roxo, né? Olha só. Uma, esse cabelo é é rosa. É rosa. E olha pra vocês. Olha, Estão vendo, estão <laughs> vendo, assim fica muito perto. E tem uma mesa de... De, de boneca. De boneco. Qual é a cor? Eu não sei. Verde. Verde. E olha verde. Tá vendo? quê, tia? Isso é pra fazer bolha de sabão. E essa cor? É rosa. E tem rosa e... Olha, pessoal. Rosa e azul dentro, né? Olha, pessoal. O pessoal tá vendo. Olha. Fala, pessoal. Oi, Malu. Olha. Olha, filhinha. Olha, pessoal. Oi, pessoal. Não, ela... O vídeo, o vídeo fala... Oi, Malu, tudo bom? Olha, ele vira. Tô vendo. Se apertar, aperta ali. Olha. Eita, ficou feito um ventilador. Esse não é gelador. Esse é passou a balança. Oh, entendi. E eu vou mostrar para você. É... Vermelho. Vermelho e amarelo. E tem a cor amarela. É, pra botar massinha. Olha. Pra escalar e descer. <laughs> Olha pra cá, Malu. E diz pra mim, como é teu nome? Meu nome é Malu. Olha. O que é isso, Malu? Pra comer sorvete. É mesmo. Cadê? Eu vou mostrar pra você das malas. Olha, tenho... Uma tampa de panela. Uma tampa de panela. Me, me, O que mais que tem, Malu? É um liquidificador, Malu. Olha, ele roda. Que legal. E rodar. E qual a cor dele? É Cadê? Uma tampa! Olha, uma tampa! Qual a cor da tampa? É roxo! É roxo! Tá Olha, esse aqui é o fogão. É o fogão? E qual é a cor do fogão? É amarelo! O que tem mais? tá vendo, pessoal? Tô vendo. Tchau, pessoal. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Inscreve no canal. Olha, eu tô aqui. Inscreve no canal. Por que eu tô me vendo aqui? Né? Tá se vendo aonde? Aqui. Porque <laughs> tu tá aí.